baze emirimu emirungi gy'otuusaako engalo ate nenkukulisa ne sabbiiti yonna gye tukubya mabega okuva ku lunaku olw'omukaaga sabbiiti ewedde lwe twakoma okusisinkana naye nga ntudde omukama yebalenya abatusonaku olwaleero ngaenkuyegezi kyabakubira enduulu wabula tetulemu okusaasira bannaffe waliwo abalwaziza abafiiriddwa n'abatuusiddwako ebizibu ebyengeri zali zimutuga nti nno mukama katonda yeyeka gwe tusobola okwekwasa mu kiseera kino ekyokulaba ennaku kye tuyitamu ate n'empeebaza olw'okwongera okwekuuma ekirwadde ekya coronavirus okugondera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga kubanga okugema kusinga okuwonya mwebale nnyo mwebalire ddala ate n'okulaga obugumiikiriza mu nsonga eyo nga bulijjo olunaku olwaleero tubeera ne pulogulaamu yaffe ettaala nga tukyaziza mukadde waffe tamale mirundi mutabani wa yowaana ne mmole bamirundi eri waffe ekaliisizo mu buddu ah, eyo nno gyasibuka ngazze okutemeratemera mu bitambudde mu wiiki e, eno gitukubye amabega era nga mu byagenda okusinga okusimbako essira yensonga ekwata ku nsimbi z'abaka ba paliament obukadde 20 kubanga mu sabbiiti eno etukubira amabega ah, sipiika wa paliament alitwala ebek kadaga yasinkana president museveni kumpi ne bamala mu kafubo essaawa 3 nambirira naye kadaga bwe yava mu kafubo ate yawanda omuliro n'agamba nti nno kooti etusobedde president atusobedde abantu batusobedde kakati tukole tutya ffe tulidde ssente ezisinga ezo zonna ziba zibalya kadaaka yawanda omuliro mungi nnyo kaaka tugenda kulaba omukulu tamala emirundi agenda kutunyonyola kubanga sabbiiti ewedde yagamba nti no kadaaga tasoboka era ne paliyamenti teyina kyekwatibwako kati twagala okumanya lwaki ababaka batandise okuzaayo sente se bunsaba obuuze ku batulaba mm, musirimutya nno bannaffe abatulaba mm. nze ebintu byemmwebyo <laughs> wangiyise conversation <laughs> zimwe bitono ebintu byamuyinze conversation mm. kati president museveni ne kadaga tebalina lutalo nalumu ate nga buli omu aweereza munne ebikompolayeyebalwanyisa itya maafu yeye balwanyisa buli omu alemedde okutegeera munne mm. nti buli omu alina olubimbi lwe buli omu alina interest mm. omanyi omukyala ewaka ayinza kuba ne mukwano gwe nga mukwano gwamubuulira ebintu balo ayagala gundi yamugulidde emotoka kakati omukazi ono tategeera hmm. nti byoli byamubuulira bimuttira bufumbo ali buli kaseera balwana buli kaseera walwana nebbaawo hmm. so nga ate kati ono si soosi yakuuma maka ono woolugambo soosi ye ayinza nokuba nga ayagala nakwagala mwami wo ataggulula ah, era nzegenda nempulya ebintu bino byebogera ku maledio omanye omwagenda nawulira kimu omulana Eh, obukubagano buli mumayumba no bajja kugamba nti omusajja si mukazi we hmm. naye era baludde nga baneneŋŋana yanobako nagenda nakoma amaka agalimu problems era gegalimu era ebaddemu naye bagenda ne bakikwata kakati aba omusajja abatetamanyidde mukazi we nga basulawo eh, basulawo bwomumanyire nyo abadde tamumanyi kuba bababa bafunireko sente kati bakansalazi bajje kati basenga bajje dasirabish eh. ababukedde bafuna pulobulemu zabwe kulubya nayomba hmm. ne mukazi wegufuuka mutwe buno bwala bwabukedde buno bulekana ngaendegeya bwebuba tebulina maka ogo negufuuka omutwe organize marriages organize marriages kubanga nze wange nga siyombaga eh, kiki ekyakyuseate nga nsiibayo eh, kiki ekyakyuse tewali yes kakati nvakirigimugamba guli bakola save ne bagamba nti abasajja bakuba abakazi ab'emasaka bagamba fe abasajja batukube kubanga omusajja atakuba atakwagalalwaki <laughs> hmm. ekibiina kyagundi kyagwa ekyabana bakazi baloya kyagwa ekyawbayitanga baani Ah, ekyakwatanga abasajja fiida teyagwa kubanga bali mu fiida tebakwatabaumbi bakazi naye tebakwatagenya nabirooza nbano theyare not married tebali mari ah. bakyakula sajja kakati you must take who is complaining kakati bano president nabagamba mm-hmm. nti maafi yangezi nnyo maafiya mm-hmm. bwemala okubba mm -hmm. efuna omuntu gwe yetikkulirako omugugu efuna ejirikiti gwesuula embwa yo <laughs> nedduka mm. thats why mafia tembategeera mafia ekozesa institution yo terabibwa mafia e, ekola nga timba tageti yayo esooka negisalivinga neryoka egimira you never say mafia mafia ekozesa institution zemuti enyonga mumengu mafia yefuga amawulire ga uganda kakati mafia eri ku lusegere lwa museveni kyova laba bwotaba mugezi kadaga asobola okuyomba ne museveni nga bwekyebaagala anti nga bwekyebaagala ate bo ne beerabira nti bwobulovokinga kadaga tagenda kusirika kakati kuis damaging riaga bombi bedamaginga kadaga adamaginga nnyo museveni kubanga kadaga yagambye eh. ababaka sente muzirye eh. ebisigadde mubiakati ah, ah, kiri bwekiti nti palamenti abagenda mu ca ba abagezi batunulira pulezidenti bonga bagaa nti pulezidenti wa uganda kikizibu kya uganda hmm. kubanga constitution ya 7 yali ewa obuyinza pulezidenti wa ugandaobusukiridde kakati mm. okumanya constitution yakaga musanvu yali yamaanyi n'okulonda ngaobadde n'oloota ekiro nga gwe pulezidenti wa uganda report to the police eh, weewabirekirowoozaako amin ye nagamba tewali muntu mulala mu ggwanga munajja kuyitibwanga pulezidenti oba pulezidenti wa law society oba wa no kikuleteramu apatayite okwefaananyiriza <laughs> ki abasajja bagenda mu ca <laughs> eh. bano ababaka bamwe abasinga obungi abagenda mu ca mm. bo bagenda ku federo na bibiina simplistic issues mm. bwe batuuka eri mu bayivu nga federo tujogera mu bayivu tekolayo mm. kyetuyita federalizimu kirala nnyo nabimengo kyebogera era kyova olaba nti ababaka ba buganda bonna abagenda mu palamenti tewali ayogera ku federo emyaka simuwuliranga nayo kubanga federo mu palamenti eriyo teriyo mm. mu bintu ebifugirwako eggwanga kubanga mu palamenti bateesa political systems yes. federo is not a political system federal is a form of governance mm. ti nigeria kati era bali ku federo ngaate mm. basivirianis mm. n'amagye bwe gajja era gafugira kuki ku federo ekitegeeza federo munnyo mm. sinva buli nva zofumbi osobola zikolazigenda munkiomunyokatibetikamebyali agobe byaffedeyali byakifere byali byakubako baganda bululu yali abizeemu waliwo omuganda yali alesa ekiteeso nebakikubira ku fulo oba nekibula akiwakanya eno mubaganda binyuma naye mubayigirize tibiriiyo nabaga nti asaba federo mu uganda afaanana n'omuntu agenda ewa pulezidenti museveni ng'ava masaka namuga nti we ssebo tuwe tureyini naga nti njibawadde e masaka eneeyitawa eyitewa nditugenda nayo teyina weyita eyitawa noga nti fe ssebo twavudde mityana tuwe emmeeri enetambulirakati emmeeri enagenda kulekebwa maa <laughs> mhm. kakati waliwo ebintu byosaba nga tebisoboka binyuma bulungi ne bakubira mu ngalo mhm. naye nga mu practability tebisoboka ee eh. this is a problem nti abaganda babeera nekitute rallying cry kakati abasajja bagenda musi eh, bakulira nnyo paalament lwaki bagamba kuba baali baana baabo ababadde mu byobufuzi hmm. byenkaaga ebyensanvu ebyekinaana hmm. especially ebyekinaana hmm. baali babaddeko mu byobufuzi kati ne bagamba nti no tujja obuyinza ku pulezidenti tubukwase paalamenti n'obuyinza bwa pulezidenti tubugabanye kyobulaba mbagamba nti ye pulezidenti kyeyakola temwategeera nti obuyinza bumuweddeko naye alijja nga talina sitatasi ya museveni nti paalamenti bakugamba singa paalamenti ereetera ekiteeso pulezidenti nakigana emirundi eki bo bakisayininga kakati ye pulezidenti kyeyakola togaa tebabimuleetera mm. pulezidenti kyeyakola tabigaana naye abaga nti akatundu kano nakano mukajjemundi mm. sayiningi mm. lwaki kano kakola kira ate katonda nekimuyamba nti byabayagala okujjamu era binyigaki biba mm. binyiga abantu tawadde palamenti sipiika apatayiti yakukola ki yakusayininga singa agaana ne basayininga kati bapurezidenti babaaba museveni has denied parliament the opportunity okuga nti etteeka balisayinize yabagamba ne bayirongoosamu obuwaayo kubanga mugezi kati erya sukaali lye yasayininze bamaze kugjamu obuwaayiro bebitayagala ye mugezi gyokulaba nti atambulire nnyo ku lobingi kakati ekyokubiri bali ne bagamba nti pulezidenti wa uganda talalangirirenga lutalo ekitali pulakitiko kyobalaba nti ye amala kuyiwa maje najja n'alipootinga bamugambangeri amaze okutandika okuba 14 days kisanga ani tufe tukuba yeah. tulipotinga kakati olunaku lwe balituza nga kaguddeyo lwalimubuuza baliddeyo kaki <laughs> eh. kubanga gyagendaga nti masaka bwe tunasindika maje southern sudan abantu bagenda kufa kituufu tetuyinza kusindika congo adf etulumba ate ngaesinziranaija eh, ndeta abantu baeetasmekaotpas mm. tugigobe kati awo ngaolina amaanyi okikola tiizeri ezimba ebisenge ekuba abapalasitaini ekolaki naye bwe bakuzza obaokinyonyoka mm. kakati ekyokusatu abaka palamenti bagaa nti tewabangawo omubaka asala ddiiro mu palamenti aba ca omubaka yenna bwajja independent okola naye memorandum of understanding tayingirekolaganire wamu mu kisanja ekyo nti bagenda okutunuulira nga dp mu myaka gyenkaaga era yakyuka ababaka bakyuka mm. mu kinaana era nabakyuka wayi being in opposition is not easy abasajja ba cn batekawo nofulamu egatta ab'ebibiina ipod hmm. nti bwe munatuula bwe muti mwenna nemubeera bulungi ani anatta munne ani anaddukanga ne babateerawo n'akasiima kawe bwa omukulembeze aleme kudduka asigale mu ggwanga kakati yehamoni gyebakola obuzibu bwe batukolera ti constitution bwe bagirowooza nti si kipapula tekikyusibwa constitution si kisuwa kyabalondulira ekikwatako kimwokya constitution mm. esinziira eh, ku bantu endowooza zaabwe mm. ne political maturity nokuba ŋenda nembagamba ti mu buganda tulina emizizo towasa mwanyoko kabaka alina amakomera mwakusibira isolation kyokka nti abantu bakuboola nosigala bwomu tokwata ku nazaaconstitution abangereza a court of their constitution bulombolombo si buwandiike naye ate katufe tetukyalina bulongolongo anti kyekubuulira ti kati constitution bagireeta nungi nnyo ti constitution ya uganda tekukkiriza kumala ssaawa ana mu munaana mu kkomera bamalamu n'emyezi omukaaga n'emyaka ekumi n'etaano kuba constitution kibakula okujja ku baliwo akoze eki akyogeredde mm. liringa ddaami mm. ne bwe balikweka ne bakuziika ku lubalaza abaganda bagamba wampi wazaayirwa ne bakuziika ku lubalaza tebakuteerako mmere oba ofuddeoba ofudde oba bakuziisewa oba bakuziise ku lubalaza bagaba n'ebintu byo <laughs> nga eddaama alikwese waali omuzimu tegukuba akwesa eddaama ekyekiwewunyeatulwakibakakwekanibatwala ebintu byabe waadministrator geno owaako ndi otusikira nga administrator geno abibba ekitegeeza emizimu tegiriiyo waliwo waliwo gyebasiba nebyo bakolaki hmm. kakati naye kugamba nti separational power bwe yajja mm. palamenti bagiwa privileges nyingi nti palamenti yekolere ku nsako zaayo palamenti ewawaabirwapalamenti <laughs> eryakola audit mm. oba kiri mu america mu america congress yeeterawo ensako zaayo in relation with the inflation ebyo byonna babikola nti president aleme kulagira palamenti ne bagenda badyanebagyakana eh, wa banka mm ne bamukoba obuyinza bungi tawawambirwa takolwa ki kyovuddalaba nti bo bateeka bu institution naye nga tebategedde muntu kyakoleramu yes okitegedde mm. nti bateekawo bo gundi bino ebirungi ennyo naye nga tebamaze kubala kumaya nti byo birungi bajenda kyeyava atunda banka ezino naaba nga tawawabirwaakubanamubisimuyali akola on behalf of the governor ate bwekyatuuka mu banka mu palamen kyafa kubanga banka ezo baliragidde zisasulwe gavumenti yalisaddemu sente olw'ensonga nti egundi e, oyo omukazi yasula banka z'abantu bagenda bagenda mm. yasula busuuzi kakati tuddewo ekiri kiri luddawa nti paalamenti yayisiza sente naye neyeeteramu ebiriyoni kumi <laughs> e, zababaka ba paalamenti nabo bakolebazisala ku byagulamu nabagamba nti mmwe epurobulemu gyemuyina luno lutalo teri muntu yenna atayagala ffe mu baganda bwe tuba nga twabya olumbe teri muntu atayagala kwetukyeta tutya kulamiriza era buli omwajja nasumikira ah, lwaki omwana ono akutegeere kitaawe baba baddeayamba naawe mwoli mm, kakati baba bakaba palamenti fe abaganda ne bwetugaba enyama bakuwa enyama nyingi gwomugenyi odize omuko bwe yajjanga ewaka ne bamuwa enkoko ng'amala kulaba baana bazannya mu lujja bw'alabawo abaana abazannya abangi ngaga nti ŋŋenda nayo siisule kuba amanyi tajja kukola ki kusobola kudiza eh, tajja kudiza yagalaawo <laughs> eh, omulala yagambanga nti eh, ekyuma ekyoka kinsimbi ate eddagala lyakyo nalyerabiddeyo kamu ginsimbire ŋŋende nayo kyola muganda gamba nti <laughs> tojja kulya nakubala baana lwaki yabalanga abaana kumanya nti enkoko eggwawo sirina kengenda kulyawoakamira nviriddemu <laughs> awo kakati yamalanga okubala abaana alabe n'enkoko ebifi oba nyama gyemumuwadde emmere enyama bwe yafumbibwanga yonna ngaolusani yaluleetebwa ew'omugenyi mumaaso ge yenkoko ye agabule bw'aba wamaddu yonna agibalyako nga mutunudde bw'ati nemukutamusukubanga muko mm. omuka yinza okukutawanya nomuwenkoko naga nti eno ŋŋenda nayo oba embuzi tiobola muganda gamba nti e, e, e, gonde etafeeta yamugenyi mm. nti embuzi gyoleetedde omugenyi agirye aga nti ŋŋenda nayo etafe mm-hmm. enunulwa mugenyi etayamugenyi ababaka ba palamenti bali tebayinza kubanga pulezidenti entegeka yeyonaye yali abatadde bweru teyabayiteeka mu kintu kye kaka nabo ne bategeera nti ffe tusigala tutya nga tetulamiriza anti namiriza yammwe ebi eh, nabo ne beteekamu ki emiliyoni yanga abiri kakati bano mu kiseera kino tulina ababbi museveni bafundiriza mm. benkugamba nti bebatawanya museveni nani ne kadaaga ababbi bagezi tugeze kati singa nkubooza singa omwana omuwala omugezi kitaawo amusanga n'omulenzi mu kkubo nga bayimiridde naddayoeka mangu nnyo naga nti mami dadi mulabye alina omukazi mulooji nga bawetewagundi mu bbaala kakati olowooza omwana ono aba tamaze okutabala mamani taatawe ebyono byayogera byonna agandi mm-hmm, omwana wange kyova omuwaliriza yakulabye eh, kati ne maafiya yeerimu naye ate maafiya mukwagala yo nga bagikutte mm. eh? museveni abadde agifunzizagifunziza kati mm. yo maafu yetabula museveni nani ne kadaaga kubanga pulezidenti bwe yagenda okwogera nze namulaba omutima gwe yayogereramu yagamba kubanga museveni baali babbye emmere emmere teriiyo ne bamugamba bweoyogera nti emmere bagibbye abantu bakuttayogera abantu nti gwe wabbye emmere nabaganda guno omusango gwe mwaleese nemukwata abanyampi ab'obwereere mm. bano bagundi baguwatudde nti babbye emmere people can kill you tuli mu nyumba tetulina mmere nti waliwo yagibye nabaga mukwate bakukwase mulumba omuwombo gwemmere nesefuliya yemba tibabikwasiza mirundi obulewo bakunonya nemutoyo <laughs> yes they look for you mm. abaganda bakuga nti obonabonanga eyabba endeku mulumbe lwaki nti endeku obaddina ayinza okunywa omwenge bajja kukola kitegera endeku zabanga nyingi okubba endeku mulumbe kitegeezo baganye okukolakokunywa omwenge kakati mm. bano pulezidenti bwagenda okwogera ne bamugamba amawulire gaali gogera ku babaka ba palamenti nga bali abalala bonna akazi tebakataddekwani kakati pulezidenti kyava agamba nti naye abakulembeze kubanga abantu webawulira tetunafuna mmere mm. naye nesente zalibuza emmere gyetwaliriddebaka bakozesi kakati ate nga bo kadaga yekizibu kyalina talina bamawulire kadaga talina mawulire amawulire ne museveni talina mawulire wano nze mbakuba kunze kanze ndifu era omutabani wakajiji yagamba mbw ajjakojjakoemu bomuntu ogwo ne buwoteri bwo babwokekadaga yatubuluze naffe abamawulire kakati anti bunyiivu yagambe mbufe tujjabikiriza kakati ye kadaga yawangudde atya anti kakati kankubuli hmm. nababuuza ne mbagamba ndisinga wasenkoka eki emu omwana nabbako ekifi ngaolina abantu makumi abiri olumiriza omwana nti yakulemesezwa okugabula abagenyi mhm. kuba yabbyekokibwakikomyawobagabulabirimubatanoes nembagamba nti waliwo ebiseera byakalulu webagambira tigombola yegindire bwetugiwa gundi era onawangula obulu bwakozeekikakati bwagize temujja kubala kakati mu lutalo lwabwe nga bamafiya bengenda okukubuulira batagudde museveni ne kadaga kadaga nkuba bwali omukazi anyize naggwayo kati nakugamba palament bwe yali eyisa budget ekisooka supplementary budget eno esinga budget obunene anti kakati kyekisooka kati kadaga akubuulira nti ente yabadde ya kiro bina nabyeko ekiro kumi ebisatu byalazeewa tugitemeeteme kuba onyiriza omubaazi kati omubbi ayagala babbi banne nabo baseseme ebyabwe kakati ye kadaaga ku babaka be ebikumi ebitaano baalina baatwala ku miliyoni abiri abiri nabo keyabasakirayo mhm. kakati katubuuze baaladisi bali ebikumi ebi buli aladisi yafuna miliyoni atanomukaagazogerebwa eh. era nti baazisirikirabo kakati ekizibu ekizeewo baladisi bonna benjogedde nabo bafunye obukadde kumi nabusatu kiki kumi nabusatu mbayowazitaddewa iyo pesa mbayo liko wapi kakati tubuuze yes ababaka ba palamenti bemuvuma olwa miliyoni amakumi abiri bano buli aladisi yafunye sente zababaka basatu tudo what what are their regulations ate nazo mm. bano abavumaabavuma ababaka ba palamenti bo bano abaala dc bafunye ababaka palamenti begabidde abiri mm. bano bali mu nkaaga ekitegeeza omubaka palamenti omusente zeyafunye rdc mulimu ababaka aba kakati ebyo byonna lwaki ono si lwagitadde kadaga kumulumba ebajeti ah, yaabwe tebazeegaana kati olutalo luli bwe luti olutalo ba rdc babuuzambayo where is the money era mwe temukimanyi lwaki bakubye sakwa sakwa bamukubye be bagavumenti sakwa abadde tayinza basose bawa satu babadde mm. bawaddeko satu mm. sakwa abadde yinza omuwa emiliyoni esatu ngaategedde bafulumizakyamutwazizamukobeenyini be bamusibye bano banne ate yawedde sakwa yawedde nabagambye tebumuba abasiraamu nga muli kupirayowo wammwe omusajja atagala busiraamu nakanyuka ekikoto kyembizi mummere yamummere yamumuyiwanje ate mba mukyalina ekyokukola mumusigala wabakubagulunete kuba ekitegeeza abaya bakyawanje kituufu nnyo kakati ye bana bamafiya kye bakukola mm. nti saka mukozi wa gavumenti by being an rdc become civil servant bwekiri amateeka gagamba civil servant yenna bwazza omusango abeera interdicted emyezi mukaaga ngaafunako afuppekati kitegeeza ye sakwa yakoze ezi yawedde oba omweyimirire n'abemupi bameka ne bwogamba sakwa olwaleero nti ajja kweyimbako ajja kuvuganya avuganye egonde onoyeeku sakwa bamafya bebamuk yabadde tayinza kukkiriza sakwa nti mirundi ozimuwa ah, nze baali tebagala kumpisamu biliyoni tano nezeka omukono azitwala naye kyembakoze kikoleka nekyebantwala nagaanayo talina bwali la biliyoni ttaano era olunaku lumu ndimulabako kwa kabanga linga bamusibye ali mu kooti ngaazisasula anti kakati babaladde si kye batamanyi hmm. nti mu likodi ya palamenti kisigaddemu tiwatwalaki miliyoni mea kakati yifu palamenti ngaetuuse ku akauntabiliti ejja kuyita nalwo kirabira how much money did you get ti miliyoni 13 but you heard on radio nti babawa ech56 noona agali nazibawa mpozeza bebaziba kakati sakwa nange tetukola ebyo nomulala senyonjo senyonjo kyeyune tayinza kuzikiriza eh? kati bona bwe bategedde nti ajja kkuma omuliro kakati okiraba ud ababaka baladis balinga 1 hmm. buli omu nga yafunye miliyoni 56 zino eza palamenti zibameka sente ziba nyingi ziriri zisinga zino buwangu obuwumbi kumi nekitundu mm. kuba bali bali bibiri baladisi mm. ate tiziyabadde kiriya zigenda kukolaki kubanga nange aladisi babawadde sente for what eh, for what kusayininga bino ebipapula eh. kukolaki kakati ne bafulumya ebiliyoni ataano mukaaga fuudu mm. fuudu eriwa ewaffe tenatuuka bavati n'omutwe gwe yabadde azeyo mu palamenti bwayagala biliyoni lukaaga naye temulina nsoyi bavati temulina nsoyi basajjamwe temulina nsoyi ezo olukaaga eh, era za zino ntikubulidde gurupu yemu ati the same time okola oluguudo ngaenjala ebaluma ogabulira otya abantu toilet paper batalina mmere bagikozesa eki why do you talk about road construction when everything is now down reduction reduction mbubage na nakula kula nyakala moja kuchi kwezo se kuchi na ikishera singa ba mu bi singa ba singa ba bi kama tu kote ne babu mujamu these are stupid pharaohs they in high places but they're stupid ndikine ikishera yagera kuchitwa ikira ekyo kula kula nyakala moja wali wa bantu aba babiri bambu bidesimu mm bantu bakulu sijja bogera nbagamba ze president yampita mulabe nemuganda ne ne bwe naalibadde ndaba pulezidenti neŋenda nenjogera nti yakugamba okukulaba ategeera ndi musiru namugambye nti mukitegeero olwaleero singa muba muyina omulwadde mu ddwaliro ng'ali bubi hmm. nonkubira essimu ekiro nonga nti njagala kubuuza nkuvuma nenkumala wayi buli ssimu gyofuna olowooza nti omulwadde afudde there is a situation nti omusajja agenda kukola mbaga ye mm -hmm. bwaba ayina ebirala byonna byeyakusuubiza biveeko antiri embaga ezoobwe kuba mayindi ye eri kuki kumbaga oba omusajja yafiiriddwa mayindi ye eri kukuziika mukazi we disino naye nsaba wabadde onsuubiziza eggula abasiru gyebali nze nali nzita omusajja ewaffe ewaka eh? kitange ewaafa mm. nayina amatafaali mu lujja lwange kati tuzimba kabbuli mm.